Der Zwiespalt zwischen persönlichem Leben und politischem Anspruch blieb, verschlimmerte sich noch durch ihre neue Rolle als alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie fühlte sich überfordert, quälte sich bis zur Verzweiflung. Ein Interview Ende 1969. Privatangelegenheiten sind eminent politisch. Kindererziehung ist unheimlich politisch. Äh, die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie, ob sie Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie das tun können oder nichts tun können. Von den Bedürfnissen der Kinder her gesehen ist die Familie, beziehungsweise, ja, ist die Familie, ist der stabile Ort mit stabilen menschlichen Beziehungen notwendig, unerlässlich. Schwer, schwer, unheimlich schwer. Na, ist schwer unheimlich schwer. Äh, das ist natürlich viel einfacher, wenn, wenn man ein Mann ist. Und wenn man also eine Frau hat, die sich um die Kinder kümmert und das geht in Ordnung. Und die Kinder brauchen ja wirklich stabile Verhältnisse und einen, der wirklich viel Zeit für sie hat. Und wenn man eine Frau ist und also keine Frau hat, die das für einen übernimmt, muss man das alles selber machen. Und es ist unheimlich schwer. Also musste, muss äh, ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive. Dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie einen Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können. Aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos da sitzen, wie alle anderen Frauen auch. Und sehr viele von diesen Frauen auch äh, dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familien haben, die alle anderen Frauen auch haben wenn man so will, ist das die zentrale Unterdrückung der Frau, dass man ihr Privatleben als Privatleben äh, im Gegensatz stellt und einem politischen Leben. Äh, wobei man umgekehrt sagen kann, da wo politische Arbeit nicht äh, was zu tun hat mit dem Privatleben, äh, bestimmt sie nicht, da ist Perspektive nicht durchzuhalten. Man kann nicht antiautoritäre Politik machen und zu Hause seine Kinder verhauen. Äh, man kann aber auf die Dauer auch nicht zu Hause seine Kinder nicht verhauen, äh, ohne Politik zu machen. Das heißt, man kann nicht innerhalb einer Familie die Konkurrenzverhältnisse aufheben, ohne nicht darum kämpfen zu müssen, die Konkurrenzverhältnisse auch außerhalb der Familie aufzuheben, in die jeder reinkommt, der also seine Familie anfängt zu verlassen. Wenige Monate später verließ Ulrike Meinhof ihre Kinder.